Vamos a dar comienzo eh, a la conferencia que lleva por título La infancia como síntoma, malestar en el Brasil, eh, a cargo de la doctora Ana Laura Prates Pacheco. y eh, les cuento un poquito algunos Datos de, la doctora Ana Laura Prates Pacheco, nació en Sao Paulo, ciudad donde ejerce el psicoanálisis desde hace más de 20 años, realizó su formación académica, especialización, maestría, doctorado en la Universidad de Sao Paulo y su postdoctorado en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Es analista miembro de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano, Foro Sao Paulo, Brasil, y eh, ha, publicado varios libros, uno de ellos lleva por título de la, de la, fantasía de infancia al infantil de la fantasía, que ha salido por Letra Viva en 2012, y Feminidad y Experiencia Analítica por Editorial Hacker en 2001. Y bueno, tenemos aquí, este es este el último, eh, la letra de la carta al mundo. ¿Mm? Bueno, le damos la bienvenida y le doy la palabra para que pueda empezar su exposición. Buen día, buenos días. Eh, bueno, me gustaría agradecer la invitación, a, especialmente a Gabriel Lombardi y Lucas Bochaca, que gracias a los cuales estoy acá hoy. Eh, pedir desculpas por el acento brasileiro, <laughs> pero voy a intentar voy a leer por mi texto para que puedan seguir mejor y con también algunos slides acá para no quedar tan aburrido, <laughs> digamos. Eh, el niño como síntoma, malestar en Brasil. Eh, primeiramente, eh, me gustaría dedicar esse, este texto a dois grandes homens, eh, Eduardo Galeano e Gunther Grass, fallecidos el 13 de abril de 2015, dia del cumpleaños de Jacques Lacan. Dos frases, entonces, uma de Grass, não permanezco callado porque estou harto de la hipocrisia del Occidente. Cabe esperar aún que muchos se liberten del silencio. É uma frase de Galeano que, eh, a rigor, não é de Galeano, é de um cineasta argentino, Fernando Birri, que disse: "La utopia está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos e o horizonte se desplaza diez pasos mais allá." Por mucho que camine, nunca le alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Bueno, entonces, primero, el niño entre la segregación y la concentración. Ese trabajo es el resultado de las investigaciones que he venido desarrollando hace muchos años junto a dos redes de investigación del Foro del Campo Lacaniano de São Paulo. La primera es la Red de Psicoanálisis de Infancia, coordenada desde hace 15 años por la colega Beatriz Oliveira y por quien les habla. La segunda es la Red de Psicoanálisis de Salud Pública, creada en 2013 y actualmente coordinada por los colegas Raúl Pacheco, Livia Moreto, Rodrigo Pacheco y Sandra Berta. Ambas redes, ah, ambas redes se articulan a la red clínica del Foro del Campo Lacaniano São Paulo, la cual se caracteriza por constituirse como un dispositivo de formación, investigación y transmisión volcado hacia la construcción y formalización del caso clínico en psicoanálisis. A través de la red clínica acogimos y encaminamos las demandas de atendimiento psicoanalítico dirigidas al Foro São Paulo y ofrecemos supervisión a los practicantes afiliados, ya sean a aquellos que atienden en sus propios consultorios o a los que trabajan en varios ámbitos institucionales en los cuales los psicoanalistas empiezan en los últimos años a hacerse presentes de modo más efectivo en Brasil. Hospitales, centros de atención psicosociales, núcleos de apoyo a la salud de la familia, unidades básicas de salud, abrigos infantiles, organizaciones no gubernamentales que trabajan con niños desamparados sistema judicial, Tribunal de Protección del Niño, del Adolescente y de la Familia, Consejo Tutelar, escuelas públicas, etc. Mi trabajo en la red Psicoanálisis de Infancia fue llevado también al Instituto de Psicología de la Universidad de São Paulo, donde defendí mi tesis de doctorado en 2006 la que posteriormente fue publicada bajo el título de la fantasía de infancia a lo infantil de la fantasía. La dirección del tratamiento en el psicoanálisis con niños, publicado también en Argentina a través de la editorial Letra Viva. Muchas de las ideas que aquí serán presentadas hoy fueron concebidas durante ese trabajo. Otras son reflexiones más recientes que les traigo aquí en primer turno, primer Además de esas investigaciones, es importante mencionar también nuestra participación en el movimiento Psicoanálisis, Autismo y Salud Pública, creado en 2012. Ese movimiento surgió como reacción a un acto del coordinador de salud mental de la Secretaría de Salud de São Paulo, cancelando el convenio entre la Secretaría y el Centro de Referencia de la Infancia y Adolescencia del Hospital São Paulo, usando como justificativa para cancelarlo el hecho de que el servicio trabajaba con un referencial teórico psicoanalítico. En agosto del mismo año, una convocatoria pública propuso la creación de una red acreditada de instituciones privadas especializadas en personas con autismo. La prerrogativa era que los psicólogos tuviesen especialidad en terapia cognitivo-comportamental. La intención del movimiento es organizar y proponer intervenciones con el objetivo de hacer público el derecho del sujeto que presenta autismo al tratamiento psicoanalítico y acabó volviéndose un movimiento nacional al cual adhieron varias instituciones psicoanalíticas y que han actuado de modo bastante presente en los debates a lo respecto de la infancia en el ámbito de la salud pública en Brasil. El debate, sin embargo, no es nuevo. En el año 67, Mudmanoni organizó, juntamente con Ginette Rambaud, una jornada sobre las psicosis en la infancia. En el acto de cierre de esa jornada, Lacan proferió un discurso histórico durante el cual realizó una afirmación sorprendente. No existe gente grande. Dijo, he aquí lo que señala la entrada de un mundo entero al camino de la segregación. Afirmación que suena espantosa en vísperas del año 68, que para Francia y el mundo representaría un llamado a la libertad y a la ruptura con las antiguas instituciones, sobre todo en los ámbitos familiar y universitario. Veamos lo que nos dice la propia Manoní al respecto a esta jornada. Único que no pudo ir para no indisponerse con la IPA, maliciosamente envió a Lenk y Cooper que solo podían pasar por provocadores ante los analistas burgueses venidos de la, de la era victoriana que allí estaban. Estaban allí con todos sus alumnos en el medio de los analistas que estaban tan escandalizados que querían interrumpir el Congreso. Este fue salvo gracias a Lacan. Pronunció allí uno de los más bellos discursos, introduciendo el hecho de que era preciso reconocer la existencia del loco y del niño en cada uno de nosotros. Es cierto que si no se puede reconocer al loco y al niño en nosotros mismos, eso crea analistas inmóviles. Ese fue, por lo tanto, el contexto en el cual Lacan, ya siendo sido excomulgado de la IPA, ya habiendo fundado su escuela, en la cual intenta subvertir la lógica de la formación de los analistas y algunos días después de lanzar su proposición del 9 de octubre sobre el pase, profiere lo que, concuerdo, es uno de sus más bellos discursos. ¿Y por qué no reconocerlo? Uno de los más premonitorios de lo que vendrá a ser el mundo contemporáneo post años 70. No le parecía extraño, aunque para muchos de nosotros hasta hoy parezca que no lo sea, que si se hubiesen conjugado en aquella reunión las cuestiones referentes al niño, a la psicosis y a la institución. Para Lacan, la locura, lejos de ser la falla contingente de las fragilidades del organismo, es la virtualidad permanente de una falta abierta en la esencia. En parte alguna, por tanto, se evocaría con más constancia de lo que en esos tres temas, el niño, la psicosis y la institución, la cuestión de la libertad. Lacan, sin embargo, osa preguntar si esa libertad no traería en sí el límite de su carnada. Esa sería, en su previsión, el problema más intenso de nuestra época, en la medida en que ella fue la primera a sentir el nuevo cuestionamiento de todas las estructuras sociales por el progreso de la ciencia. Y es enfático al afirmar que tendríamos de ahí en adelante que lidar con una segregación sin precedentes. Los hombres, afirma, se están encarrillando hacia una época que llamamos planetaria, en la cual se informaron por algo que surge de la destrucción de un antiguo orden social y que yo simbolizaría por el imperio, para cómo su sombra, para sombra se perfiló por mucho tiempo en una grande civilización para ser sustituida por algo bien diverso y que de modo alguno tiene el mismo sentido los imperialismos. Si sustituimos época planetaria por globalización, se informarán por algo, por Internet, antiguo orden social, por discurso del amo y algo bien diverso por discurso del capitalista tenemos la siguiente afirmación. Yo voy a leer, releer las frases de Lacan sustituyendo esas. En la época de la globalización, los hombres informarán por Internet que surge de la destrucción del discurso del amo antiguo para ser sustituido por el discurso del capitalista, o sea, el del consumidor generalizado. Y en ese nuevo orden mundial, la cuestión central sería la siguiente. como fazer para que massas humanas destinadas ao mesmo espaço, não apenas <laughs> geográfico, sino também ocasionalmente familiar, se mantenham separadas. É um condomínio de lujo em São Paulo, eh, que está do lado de, uma de favela. Como alerta Julian Assange em seu livro Cypherpunks, Internet posibilitó verdaderas revoluciones en todo el mundo. <laughs> forma atentado. <laughs> Bueno. Voy, voy a seguir leyendo porque no, no puedo, no liga el computador, pero no, no, no hay que esperar un poco. Eh, porque não está ligando? Quando... Não, o que passa é que quando desconecta, demora um pouquinho. Eu vou, vou, vou ler, né? E depois... Bueno, voy, voy a seguir y después, si, si for posible, ligamos nuevamente. Bueno, entonces fue un atentado, pero todo bien. <laughs> claro. Sim. <laughs> Como alerta entonces Julián Assange en su libro Cypherpunks, Internet, Internet posibilitó verdaderas revoluciones en todo el mundo, pero una gran ola de represión está en camino, al mismo tiempo en que sociedades enteras se sumergen en el mundo online, programas de vigilancia en masa son implementados globalmente. Nuestra civilización está ante una encrucijada. e ele está preso na Embaixada do Equador em Londres. <laughs> bueno. A partir dessa, dessas novas bases discursivas, a série de questões éticas que se coloca é, sobretudo, aquela que nos remite, como veremos um pouco mais adelante, a lo que Lacan chama discurso universitário. Agora sim, já necessitava de Eh, en, el, en aquel momento, sin embargo, destacamos que Lacan convocaba a los psicoanalistas a responder éticamente, uno, a la segregación traída al orden del día por una subversión sin precedentes, dos, a la exclusión interna del psicoanálisis al campo de la psiquiatría. Vemos cuánto se vuelve necesario renovar esa convocación ética en los días actuales. Casi medio siglo después de ese discurso, en tiempos de debate sobre el DSM-5, la medicalización de la infancia, la apuesta de la etiología genética para el espectro autista, el rebajamiento de la mayoría de edad penal en Brasil, la resistencia a las familias monoparentales en Francia, y etc. Las respuestas del psicoanalista, como Lacan mismo indica, deben incidir tanto en la geografía, en el topos, o sea, en el territorio, o sea, en el plano político, como en la familia. Lacan advierte que siempre hay algo de lingüístico en la propia construcción del espacio. El espacio clama por el lenguaje, no que no tiene nada que ver con hablar, o lo que no tiene nada que ver con hablar o no hablar. El niño psicótico aquí, y más específicamente el niño que no habla, es tomado como paradigma. Un niño que se tapa los oídos. ¿Para qué? para alguna cosa que está siendo hablada. Ya no está en el verbal, puesto que se protege del verbo, pregunta Lacan. En lo humano no hay espacio fuera del lenguaje, aunque se puede estar, como en el caso de, la, las psicosis, fuera del discurso. Lacan mata dos pájaros en un tiro, al criticar tanto la psiquiatría que coloca al niño psicótico en el hábitat natural de la genética como al psicoanálisis hegemónico en la época, convertido a un mero funcionalismo, y que colocaba al niño psicótico en el hábitat materno, supuesto no menos, no menos natural, pero aquí en el espacio ambiental. Reconozca ahí la buena y vieja controversia entre innatismo y ambientalismo, géneros paridos por el mismo discurso. En este punto resulta fundamental recordar la breve historia de la pedopsiquiatría tan bien descrita por Ber Podemos decir que el niño entró en la historia de la psiquiatría por la vía de la, deficiencia mental, la idiotía de Esquirol, que prevía en la mejor de las hipótesis un sesgo educativo. Efectuó un pequeño paso por la clínica, no sin la fuerte influencia del psicoanálisis, y fue nuevamente renegada al enfoque educacional a partir del DSM-3 en 81. A partir del DSM-4, el trastorno global de desarrollo devuelve el sufrimiento infantil a su debido lugar en ese discurso. Uno, desorden. Dos, universal. Tres, desarrollo. La noción de psicosis en la infancia, título de la jornada de 67, simplemente es suprimida del principal manual de psiquiatría. No existe psicosis infantil. <laughs> Ahora bien, la posición política sustentada por Lacan de situar cuál es el verdadero espacio del ser hablante y que ese no es natural, quiere que consideremos natural el aspecto genético o ambiental, coloca el goce en su debido lugar, o digamos en otro discurso, el discurso analítico, y localiza al hombre como el ser para el sexo, en la medida en que hablar implica en la castración y en el deseo. De ahí deriva la doble crítica de Lacan, que me parece igualmente a las anteriores citadas, de una actualidad desconcertante. Veremos con calma cada una de ellas. La primera y más obvia es la que se refiere a la ciencia del capitalismo avanzado, aliada a la industria farmacológica y de modo más amplio al comercio de forma general. Resumiendo, el ser humano reducido a objeto de la ciencia y a cuerpo biológico. En ese eh, halago, al liberalismo, Lacan prevé como síntoma a la industria del comercio de órganos que se desarrollaría como de hecho ocurrió. La seconda si refiere, come uh, já dijimos, al discorso universitario. Ah. Ora sì, sí. El discurso universitario. <laughs> <laughs> Ah, marcha mm, el discurso universitario. Ahora un poquito. Bueno, voy a seguir leyendo y enseguida vamos al discurso universitario. Recordemos que el niño en cuanto objeto de la educación, del progreso y del desarrollo, es el efecto de ese discurso. Es, bueno, una tesis fuerte que yo defiendo en mi libro, que el niño tal como nosotros concebimos es una invención del discurso universitario, del educar, ¿no? delle, del impossibile freudiano educare, l'imperativo dell'educazione, no? que empieza aí no século XVII, i moralisti, moralistas, educatori e poi no Emilio del Rousseau, digamos, como um paradigma, não? educación, como Lacan alerta en el Seminario 7 sobre la ética, mantiene en curso uno de los ideales de la modernidad, a saber, el ideal de la no dependencia y de la autonomía. Y él no deja escapar ni a los propios psicoanalistas de ayudar a sustentar ese ideal corriendo el riesgo de hacer del psicoanálisis con niños una ortopedia. Em, en el discurso universitario, ahora sí, En el discurso universitario, el educar ocurre el agenciamiento del saber colocando al otro en el lugar de objeto, ¿no? Así es el saber que actuando sobre el otro pretende producir un sujeto, ¿no? El sujeto en el lugar de la producción. Entonces, el saber age sobre el otro produciendo un sujeto, ¿no? La aparición de la infancia moderna corresponde, por lo tanto, al ideal depositado en la educación. El imperativo edúquese, sin embargo, extiende su territorio más allá de los límites de la infancia propiamente dicha, pasando a ser uno de los principales instrumentos de control y dominio de la subjetividad en el mundo capitalista. Por lo tanto, el lugar que el niño pasa a ocupar en el narcisismo de los padres, en la familia burguesa, es lo que da soporte en la vida privada al investimiento de deseo en los hijos, que pasan a ser depositarios de los ideales de éxito que solo podrán ser alcanzados a través de la educación. El tiempo de educarse corresponderá entonces al tiempo del pasaje de la transición entre el infans y el llamado adulto. El sujeto formado, educado, maduro, desarrollado y adaptado. Para bien o para mal, el discurso universitario crea al niño en el lugar de objeto, dejando al sujeto del inconsciente bajo la barra de la represión. Ahora bien, más allá del saber colocado en el niño, la aparición del significante niño con sus múltiples significaciones es rápidamente absorbida por el discurso del amo, que pasa a agenciar a partir de entonces un saber sobre el niño, sustentado en una determinada fantasía de infancia. La consecuencia más explícita de de tal agenciamiento es la aparición de una serie de disciplinas e especialidades cuyo objeto de conocimiento es el niño, la pedagogía, la pedopsiquiatría y por otro lado de la moneda, en cuanto síntoma revelador de la verdad del niño en el lugar de objeto, la pedofilia como la patología temida por desvelar la verdad en el horror. observem que incluo aqui a la pedofilia como um subproduto mais do retorno de lo que queda reprimido nesse discurso e que mereceria um desenvolvimento especial para o qual não tendremos tempo suficiente para levar a cabo en esa, esa conferencia. Observen que al ser absorvida por o discurso do amo, como mencioné, la infancia como fase de la vida y con varias especificidades pasa a ser separada del mundo de los adultos. Es importante resaltar que la aparición de ese saber específico, evidentemente, no es algo que tenga en sí cualquier connotación negativa. Se puede realmente inferir, al contrario, que trajo algunas conquistas importantes en el plano del conocimiento humano de modo general y más particularmente le permitió a un cierto grupo de seres humanos una protección más en la sociedad occidental a partir de la modernidad. El llamado derecho del niño que se encuentra en el centro del debate actual sobre la situación del niño contemporáneo, tal vez sea el caso más explícito de avances sociales traídos por los conocimientos construidos en los últimos siglos sobre la infancia. He aquí un punto en el cual precisaremos fijarnos un poco más, pues remite al concepto de segregación. Etimológicamente el verbo segregar deriva del latín segregare, que significa separar, apartar, alejar, aislar. El sustantivo correspondiente segregatio onis da lugar en portugués y castellano segregación. Así se hay en la segregación un aislamiento, un alejamiento, pero hay por otro lado un reconocimiento de la diferencia, que puede, no obstante, ser tomado como justificativa para una valorización negativa, para el abuso del poder y la dominación, y para la discriminación en el peor sentido. Un ejemplo obvio de ese fenómeno es la misoginia. ¿Misoginia se dice? Misoginia. Construida a partir de la diferencia entre hombre y mujer. O el racismo como producto de la más mínima diferencia entre pueblos. En la vertiente de la separación, sin embargo, un discurso que segrega, como el discurso del amo, posibilita eventualmente, a lo largo de la historia, un reconocimiento en el plano de los derechos. Es una paradoja, pero es así, ¿no? Se puede tomar como ejemplo la llamada política de las diferencias y sus avances en relación a los derechos de los homosexuales, de los indios, de las mujeres, de los niños. Hay ahí un reconocimiento por parte de los particulares que se agrupan en subconjuntos del universal humano, generando, como dijimos antes, especialistas y derechos especiales. Boussé-Hu, un colega francés del foro que estuvo en São Paulo hace algún tiempo, em eh, uma conferência, hizo uma distinção bastante interessante a partir de Lacan entre a segregação, alineada ao discurso de amo e a concentração, alineada a lo que chamou discurso de amo pervertido ou discurso universitário, el qual se relaciona com a burocracia. Nos recuerda también que Lacan considera que es el discurso que asegura el poder de los totalitarismos. Si en 67 Lacan, como vimos, habló al respecto de la segregación traída al orden del día, en 69, refiriéndose a las reformas universitarias recién instituidas en Francia, él afirma en un texto jamás publicado enviado al periódico Le Monde, cito Lacan, en cuanto al sector psiquiátrico, el alineamiento se diseña al menos, no menos, de lo que en los nuevos centros llamados universitarios. Del fin para donde tiende el sistema, si la ciencia que viene aún en ayuda ahí sucumbe, a saber, el campo de concentración generalizado. Así, Bossegú afirma lo que Lacan considera estar naturalmente en el principio del universo concentracionario es la recusa de la segregación. En los campos no se discrimina, no se discrimina más, se junta, se uniformiza, se confunde, se reduce a las formas de lo humano disforme, se aniquila las diferencias. Y concluye Los campos tienen por principio la producción industrializada de un puro concentrado de indiferencia. En el artículo El campo como paradigma de la moderna biopolítica, Castro Ruiz nos muestra como también para Agamben, ¿no? Los campos de concentración, lejos de ser una excepción irracional del nazismo, representan un paradigma de la política moderna, Agenden señala que la realidad del campo como un espacio donde la excepción controla la vida humana como estándar. No ha dejado de existir a lo largo de los siglos y hasta los momentos actuales. Por lo tanto, la duración del campo como una potencial figura donde todos podemos caer en una u otra oportunidad. Por otro lado, si volvemos al caso de las psicosis en la infancia, indicada por Lacan como paradigmática de esas cuestiones, y más específicamente el tipo clínico del autista, nos parece bastante lógico que el embate entre psiquiatría y psicoanálisis en ese siglo se esté dando de modo más notable, inclusive en el plano jurídico, exactamente en relación a ese patos humano. Los textos más recientes que comentan la epidemiología del autismo, aunque, aún no hay estadísticas oficiales en Brasil, apuntan hacia un aumento del número de diagnósticos de trastorno del espectro autista o autístico en las últimas décadas. De ahí la importancia de que retomemos la crítica que Lacan levantó en su discurso de 67 en un cierto psicoanálisis, a un cierto psicoanálisis, que no estaría exenta del ideal de autonomía y de la idea del niño como adulto o sujeto no desarrollado que ahí comentamos anteriormente. Ahora bien, si por un lado Lacan no parece muy esperanzado con promesas del fin de la familia en cuanto a ser la opresora del individuo, así como no adhiere integralmente a las promesas libertarias de la antipsiquiatría, eso no implica de modo alguno en una adhesión a los ideales de la familia burguesa, como Manoni comenta en la entrevista que ya comentamos en el inicio. Recordemos inclusive que en la nota sobre el niño escrita por su amiga Jeanne Aubry en 69, Lacan comenta el fracaso de las utopías comunitarias, pero recuerda que lo que de la familia le interesa el psicoanálisis es solamente lo irreductible de una transmisión, la de un deseo que no sea anónimo. que ya había realizado, como vimos, la crítica a la supuesta armonía instalada en el hábitat materno. Insiste en la crítica al mito que abarca la relación del niño con la madre, sobre todo en lo que se refiere a la sobrecarga referencia al cuerpo. Y recuerden una referencia a Winnicott que lo importante es que el niño sirva o no como objeto transicional para la madre. Si un niño puede eventualmente saturar el lugar del objeto A en la fantasía materna, como afirma la nota, es imprescindible advertir, sin embargo, que el objeto A no es el cuerpo del niño, sino un operador lógico en la constitución del sujeto humano. Así no se trata absolutamente de colocar a la madre más o menos caliente o helada como generadora de hijos autistas, como algunos enemigos del psicoanálisis afirman, a partir del texto de Bettelheim. En efecto, la actual categoría clínica autista hiperboliza la serie de paradojas presentadas por el binomio hipermoderno, segregación-concentración, si el autista se autoexcluye justamente por recusar la entrada al discurso del amo en cuanto discurso de la estructura, la neuropsiquiatría del capitalismo avanzado lo concentra en el universo de la genética e intenta prohibirse el psicoanálisis. Pero no es apenas en relación al autismo que la recusa a la sexualidad infantil y a la subjetividad retorna en lo real de las prácticas discursivas denominadas pela historiadora brasileira Sandra Coraça como dispositivo de infantilidade. E añade que essa ideia do infantil como o outro do adulto não foi solamente objeto de teorias que se aplicam a dizer a verdade de sua identidade. Foi também objeto de práticas culturais e educativas destinadas a modificar sua economia em lo real e a cambiar seu futuro. Bueno, agora eu vou entrar um pouco na situação da infância em Brasil, não? como um caso, digamos, específico disso que comentei até agora. Mal-estar em Brasil. Durante a última década, Brasil avançou de sobremaneira. Como estamos com o tempo? Solamente para que puedan. Ah, bueno, bien. Durante la última década, Brasil avanzó de sobremanera en lo referente a las cuestiones relativas a la salud, física y mental de los niños en la esfera de la red pública de atendimiento. En primer lugar, simplemente por la erradicación de la miseria extrema y del hambre, con las medidas de inclusión social adoptadas por los gobiernos más recientes. Durante as últimas duas décadas, a mortalidade infantil caiu 70%, segundo dados, dados da Unesco. O número de meninos fora da escola caiu também drasticamente. Por outro lado, ainda existem em Brasil marcas profundas de aspectos de la constitutiva de nossa sociedade que ainda não foram superadas. Desde 1930, com a publicação da obra do historiador Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, sabemos que o proclamado mestizaje da sociedade brasileira não é fruto de um erotismo espontâneo, natural e sem conflitos. Os indios foram sometidos ao cautiverio e à prostituição. La relación entre blancos y mujeres de color, como hablaba Gilberto Freire, eh, acá, evitando el termo negro, ¿no? Eh, fue la de vencedores y vencidos. La propia expresión de color ya revela una posición en relación a los negros e indios y una posición a los blancos, ¿no? Como si los blancos no fueran de color. <laughs> De hecho, indios y negros, sobre todo mujeres y niños, eran despojados de ciudadanía y sus cuerpos eh, tomados como objeto de explotación de toda suerte, inclusive sexual. Esa especie de trauma fundante de nuestra sociedad vuelve con recurrencia y de modo especialmente notable en las cuestiones relativas a la infancia. Hasta hoy, según un informe sobre explotación infantil producido por la ONU en 2001, Brasil ocupa el primer lugar en explotación sexual infanto-juvenil en América Latina y el segundo lugar en el mundo. Sin embargo, esta problemática es solemnemente ignorada por nuestra prensa y por la élite brasileña ya que sus hijos suelen ser iniciados en la vida sexual, por lo menos oficialmente, mucho más tarde. Otro grave síntoma actual de esos resquicios es el debate que está ocurriendo actualmente en Brasil al respecto de la rebaja de la mayoría de edad penal como posible medida paliativa para el aumento de la violencia. Llama la atención hasta la desinformación patente de los defensores de esta medida que confunden mayoría de edad penal con responsabilidad criminal, o sea, cuando es posible procesar a un adolescente por un crimen. En Brasil, a partir de los 12 años. En realidad, el Código Penal brasileño está muy lejos de ser más permisivo que los códigos penales del resto del mundo, cuyo promedio es 13,5. Además de ello, según el Ministerio de la Justicia, Menos del 3% de los crímenes violentos cometidos en el país tiene a adolescentes como autores. Al contrario de lo que es frecuentemente divulgado por la mayor parte de la prensa. Según estimativas de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, apenas el por de los crímenes que involucran homicidio son cometidos por menores de edad. De todos los adolescentes que se encuentran cumpliendo pena en instituciones asistenciales, 43 responde por crímenes como hurto o robo y 26% por crímenes relacionados al narcotráfico. Cito un trecho del prefacio que escribí para el libro de nuestra colega Adriana Marino, a crianza, el niño autor del acto infraccional. o eh, qual inicialmente foi defendido como tesis também de maestria em la USP. Qual é o lugar oferecido ao menino menor de 12 anos infractor, aquele que por el próprio eh, Estatuto da criança, Estatuto da Criança e do Adolescente, em português, Estatuto do Niño e Adolescente, está ao mesmo tempo fora e dentro da lei? Assim poderíamos resumir a questão central desse livro. em uma legislação brasileira, a partir da Constituição de 88, os adolescentes que cometem actos infraccionais recebem medidas socioeducativas e os niños medidas de proteção. Essas últimas, por sua parte, são responsabilidade do Conselho Tutelar. e é por via desse de próprio Consejo propio de los sin lugar que la autora nos conduce a una serie de contradicciones y paradojas. El propio término menor, no sé cómo se dice acá, pero en Brasil menor, apunta a la significación del adolescente del niño pobre, abandonado y delincuente, marcando su atemporal desprestigio y recordando que la historia del menor en Brasil permea la historia de su propia nación. Desde ese punto se puede comprender la importancia histórica del Estatuto del Niño como agente de una política de intervención democrática y como representante legal en el objetivo del fin de un sistema totalitario, aislante y por lo tanto silenciador de la infancia y de la juventud. La triste ironía de ese retorno de la criminalización de la infancia está en el hecho de que es el propio discurso universitario el que creó al niño en el lugar de ser humano todavía incompleto, segregándolo posteriormente a las escuelas e instituciones afines, pero reservándole por otro lado derechos propios. Ahora quiere tomar al niño en su ocurrencia demasiadamente humana, humana lo suficiente como para concentrarlo en campos, en el mejor de los casos, a espera de la solución final. Recordemos o livro La Tregua, de Primo Levi, en el increíble pasaje em que comenta a presença de um chico sem habla e sem história, no campo de concentração. Allí, em aquele campo, tanto como em los actuales, a vida não é bella. e não há padre suficiente que sustente essa ilusão. Mas sabemos que a lógica da concentração inclui o extermínio. exterminio. Al final es necesario borrar los rastros de los restos a cualquier costo. En Brasil, datos oficiales muestran que cada día cinco personas son asesinadas por los diferentes cuerpos policiales brasileños, siendo que 66% de los civiles asesinados son pardos o negros. Bueno, en realidad nosotros brasileños somos todos negros, pero... <laughs> Muitas dessas vítimas são menores de 18 anos. Algumas entidades defensoras dos direitos humanos chegam a hablar de genocídio. A ONU em 2015 declarou a polícia Militar de São Paulo uma das mais assassinas do país. Assim, nossos jovens e meninos são muito mais vítimas de crimes contra a vida que agentes a los mismos. É que agentes é de los mismos. De a poco, por lo tanto, lo que se devela en esas contradicciones es una lógica pautada en la ética de la solución final. La aniquilación definitiva de esos monstruos juveniles, los menores negros. La limpieza de la escoria del resto de la sociedad para que finalmente pudiésemos disfrutar quizás de una sociedad limpia y segura. En el Brasil post-dictadura militar, las policías estatales siguen siendo militares. En el interior de esas corporaciones se forman milicias que siguen practicando impunemente un verdadero genocidio de jóvenes y niños moradores de las periferias de las grandes ciudades. Recientemente, el movimiento llamado Mães de Mayo, que no tiene nada que ver con las madres, pero sí, porque houve um massacre no mês de maio em São Paulo, então por isso se chama Mães de Maio. Movimento criado a partir da união de famílias cujos filhos foram assassinados pela polícia, logrou que se criara uma comissão da verdade específica para investigar esses crimes, inspirada às comissões criadas eh, com finalidade de investigar os crimes cometidos na época do regime militar. y que como saben, hasta hoy, no sé si saben, pero hasta hoy no fueron investigados ni punidos en Brasil. Sin embargo, lo más alarmante es que parte de la población apoya esas acciones de exterminio. En 2014, un joven, presuntamente un delincuente, foi amarrado a um poste à la zona sur de Rio de de Janeiro por um bando de justicieros blancos também jovens. É muito impactante esta foto porque ele está como no pelorino, ¿no? Como os escravos. É muito simbólico, não? Uma comentarista de um noticiero televisivo chamada Raquel Sherazade Chegou a afirmar, la actitud de los Vengadores es incluso comprensible. El contraataque a los bandidos es lo que yo llamo legítima defensa colectiva a una sociedad sin Estado contra un estado de violencia sin, sin límite. Ya a los defensores de los derechos humanos, háganle un favor a Brasil Adopten un bandido. En ese punto necesito hacer un paréntesis importante y muy triste, en realidad. Una vez que el texto para esa presentación ya estaba listo para que pudiera ser traducido al castellano, dos hechos graves ocurrieron en Brasil casi simultáneamente. El día 31 de marzo de 2015, aniversario de los 51 años del golpe cívico-militar en Brasil, la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Federal aprobó la constitucionalidad de la propuesta de reducción de la mayoría de la edad penal. El artículo 227 de nuestra Constitución, sin embargo, afirma lo siguiente. Es deber de la familia, de la sociedad, del Estado, asegurar a los niños y adolescentes con absoluta prioridad el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, al ocio, a la profesionalización, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad y a la convivencia familiar y comunitaria, además de ponerlos a salvo de toda violencia, crueldades y opresión. Dois dias depois, o menino Eduardo de Jesus, de 10 anos, foi barbaramente assassinado em la porta de sua casa, em um conjunto de favelas do Rio chamado Complexo do Alemão. O menino foi ultimado com uma bala de fuzil em la cabeça, disparada por um polícia militar do chamado Batalhão de Choque, pertencente à Polícia do Estado de Rio de Janeiro. Eduardo era um ótimo aluno e não estava involucrado com o narcotráfico, como se isso o justificasse, pero Sus padres são trabalhadores regulares. Su único crime: vivir em um barrio miserável. E aqui um trecho da canção de Caetano Veloso, Fora da Ordem, que habla muito bem dessa paradoja yo voy ler uma versão para o castellano livre. <laughs> Vapor barato, Um mero servente do nar narcotráfico, foi encontrado en ruína de uma escola em construção. Aqui todo parece que ainda está em construção e já é ruína. Todo chico, toda nena em meio da de o calle, asfalto, o puente, el pasarillo, aullándole a la luna, nada continua. y el caño de la pistola que los niños muerden refleja todos los colores del paisaje de la ciudad que es mucho más bonito y mucho más intenso que una tarjeta postal. Alguna cosa está fuera del, de orden, fuera del nuevo orden mundial. Es una canción muy bella, no sé si la conocen, pueden buscarla en YouTube. Al mesmo tempo, os filhos de classes clases más adineradas da população, quando cometem crimes, são considerados meninos que não sabiam o que estavam fazendo. Eles são as vítimas. Os criminales são os outros. Vean a diferença entre dois titulares de periódicos com apenas uma semana de espaço. Jovem blanco de classe média en la de Rio de Janeiro. Policía arresta a jóvenes de clase media con 300 kilos de marihuana en Río. Una semana después, un joven negro de clase baja en el nordeste, policía arresta a traficante con 10 kilos de marihuana en Fortaleza. Así se opera con la idea de dos leyes, una para los niños y otra para la raza de los bandidos. Ahora bien, ¿No sería ese un ejemplo impresionante de cómo la oposición niño-adulto está lejos de responder a criterios objetivos y científicos? El niño aquí aparece como síntoma que perfora el buen orden del amo, en la medida en que apunta hacia su fuera del lugar, para paradojal. En este contexto terrible, no deja de ser irónico que el retorno de la infancia generalizada en el cuerpo social contemporáneo sea justamente el llamado menor infractor y la drogadicción. Y sería muy interesante que pudiésemos preguntarnos sobre cuál es la relación entre esa afición del niño monstruo a ser eliminado con otro fenómeno que se verifica cada vez de modo más nítido, es de la medicalización de la infancia. En un trabajo reciente, Luciano Elía, que fue director del eh, Centro de Atención Psicosocial Infantil Pequeno Hans, el primero de Brasil, nos muestra cuánto la mentalidad gerencial se ha apoderado de la salud pública según Elía, esa mentalidad, como dijimos, es propia del discurso burocrático, compuesto por los siguientes aspectos. Higienización, especialización, privatización y visión funcionalista del ser humano. En este contexto podemos pensar en un matiz que va desde el exterminio a la anestesia, pasando por la criminalización. Sin embargo, en la punta de la medicalización ocurre una generalización imprevista, ya que la epidemia del llamado disturbio de déficit de atención, descrito por Eisenberg en los años 60 del siglo XX, acomete también a los niños de clase media y alta en Brasil. Ah, el aumento dramático del número de casos en Brasil y en el mundo durante los últimos años ha provocado un serio debate respecto del uso ideológico de la droga metilfenidato, conocida en Brasil como Ritalina, como una verdadera contención química para el mal comportamiento infantil en la sociedad administrada y burocrática del siglo XXI. Una investigación reciente de la ANVISA muestra que entre 2009 y 2011 el consumo del metilfenidato aumentó 75% entre niños y adolescentes entre 6 y 16 años Podríamos suponer entonces, grosso modo, que en la época de la infancia generalizada, o en los términos de Sandra Coraza, a partir del dispositivo de infantilidad que crea la categoría contemporánea de adultos infantiles. El hijo del blanco y rico es hiperactivo y el hijo del negro y pobre es bandido, en ese caso, el tratamiento sería contención química en el primer caso y cárcel y balas en el segundo. ¿O será que en el fondo la necesidad de anestesiar y arrestar no deja de ser un grosero reconocimiento de que hay allí un sujeto? En su trabajo de maestría, los itinerarios terapéuticos de usuarios de los centros de atención psicosocial infantil en el municipio de São Paulo Rodrigo Pacheco, uno de los coordinadores de la Red de Psicoanálisis Salud Pública, mostró la, importancia de, los, centros de atención psicosocial de la infancia como un posible lugar de acogida por ese sin lugar del mismo problema. Según Rodrigo Pacheco, partiéndose de ese modelo psicosocial de atención a la salud mental, los CAPSI, como son llamados, se constituem um serviço de atenção diária destinado ao atendimento de meninos e adolescentes com graves danos psíquicos, psicoses, autismos, neuroses graves, entre outros impossibilitados de estabelecer e manter laços sociais. Enquanto a encarnação das diretrizes da política de saúde mental infanto-juvenil em determinado território, os CAPSI se situam como ordenadores da rede e porta de entrada como regentes de una cierta lógica de cuidado que debe prevalecer en toda la red de atención. Al establecer colaboraciones necesarias con las redes de salud, educación, asistencia social y demás redes comunitarias de colaboración solidaria ligadas a los cuidados de la población infanto-juvenil, los CAPSI deben situarse como el locus primordial de la acción de efectuar de esta lógica de atención. Un trabajo clínico institucional no puede dejar de ampliarse también en el entorno del servicio, de sus portones hacia afuera, para la red tejida por los diversos hilos que incluyen instancias personales e institucionales que atraviesan la experiencia de los sujetos, el hogar, la familia, la escuela, la iglesia, el club, la plaza, el cine, la casa de los colegas y vecinos el Consejo Tutelar, Dispensário de Saúde, Hospital, Transporte, Cafeteria, Cerro, Tribunal de Proteção do Niño e do Adolescente. Los hogares de la infancia, Foro Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil, Ministerio Público, el propio CAPSI y todas las otras cuya importancia es, fun es función de la relación del sujeto con cada una de ellas, incluyendo centralmente, por lo tanto, al propio sujeto en la construcción del territorio. Así, la noción de red implica necesariamente la dimensión de la alteridad, habiendo o no otros servicios, además de aquellos en que se procesa determinado acto de cuidado. Y regular y afinar la articulación entre los diversos actores de ese acto en el territorio es tarea primordial de los CAPSIS. La Estoy terminando el último, claro. es é, la é última frase. La presencia del psicoanalista en esos dispositivos de salud pública, por lo tanto, es de fundamental importancia en la medida en que puede ofrecer una escucha para los fuera del no, nuevo orden mundial. Allí donde el discurso universitario prevé el funcionalismo, el psicoanalista, como bien añadió Elía, opera con la función del habla Ahora bien, lo que orienta la clínica psicoanalítica es exactamente lo imposible de universalizar. Podemos pensar que el deseo del analista posibilita entonces otra salida para la polaridad, segregación, concentración, ya que nuestro campo es el campo del lenguaje y del goce. La respuesta del psicoanalista de esa manera no está ni del lado de la segregación ni del lado de la concentración, en la medida en que hace valer un discurso que sustenta la singularidad y la diferencia absoluta. Gracias. Bueno, qué placer, ¿no? Eh, la verdad que la escuchaban a Laura y no podían dejar de resonarme un montón de cuestiones que nos atraviesan en nuestra clínica hoy, eh, a los que hacemos clínica con niños, pero creo que también nos permite pensar cómo podría ser nuestra clínica de adultos, por llamarlo de alguna manera retomando nuestra, nuestra materia, dentro de 20 años. Me parece que mucho de lo que hagamos de la posición ética que tengamos en la clínica con niños hoy va a ser depender nuestro lugar de analistas y la forma de entender la clínica dentro de 20 años. O sea, no es sin consecuencias como pensamos al niño hoy, ¿no? para entender bueno, las transformaciones que se van a ir produciendo en la subjetividad. Además, hasta decir que comparto muchas de las cuestiones en relación al autismo, las problemáticas que se arman en torno a la segregación, y me pareció muy interesante que, Ana Laura este, planteara este, los debates que hay en torno a las cuestiones ligadas a la organicidad, que en la clínica con niños están mucho más pregnantes que en la clínica de adultos, me parece a mí. Hay un avance tremendo con la medicalización de los niños. Y como ella traía a Eduardo Galeano, a mí se me vino una frasecita que anduvo circulando este, a partir de su fallecimiento, que él decía, dicen que estamos hechos de átomos, pero yo sé que estamos hechos de historias. Eh, y me parece que, que, hay un llamamiento, digamos, al analista en este momento en el sentido de que no podemos permitirnos tener una posición cínica. Realmente creo que hay una exigencia de la época de estar a la altura ¿no? y de no tener fundamentalmente una, posición cínica. A mí me gustaría que nos viéramos, aunque sea 10 minutitos, sé que estamos cortos con el tiempo, pero que si alguno quiere decir algo, comentar algo, me parece que, sería muy, muy interesante y rico. Sí, me parece que un, eh, esta conferencia que tiene tantas aristas eh, tan ricas desde el punto de vista del psicoanálisis, del análisis del discurso, de, los medios, de, los factores de poder. Eh, está referida en principio a la infancia y, y, sin embargo creo que enmarca bien en clínica de adultos a partir de estas menciones que has hecho, sobre lo cual te pediría que hagas eh, un poquitito más de despliegue em, respecto de la infantilización, de los mecanismos o de las políticas de infantilización que ya no conciernen a los niños, ¿no? Solamente. muchas gracias. Sí, eh, Me, é, para mim foi uma surpresa muito interessante quando conheci esse trabalho dessa historiadora que chama Sandra Coraça, da Universidade Rio Grande do Sul, em Brasil. Ela é, é uma Foucaultiana, em realidade, não? Então, trabalha com o conceito de dispositivo de Lacan, de Foucault, mas é. <laughs> bueno, <laughs> Eh, pero, eh, y, y, entonces opera con esa, ella dice que no va para nada ser una historia de la infancia, como Ariese, etc. Tampoco un, digamos, lamento del final de la infancia como lo hacen los postmodernos ahí como Postman, el desaparecimiento de la infancia, no sé si lo conocen, sí, lo acabó la infancia. una nostalgia ¿no? de la pérdida de la infancia, de los buenos tiempos en que... Pero ella se propone hacer una historia del dispositivo de infantilidad, ¿no? Y es muy interesante como analiza inclusive el lenguaje para mostrar cómo realmente es un, dispositivo de administración y es muy parecido con la idea de Lacan de la infancia generalizada, ¿no? porque mm, eh, es, eso, es eh, el, discurso universitario en realidad, ¿no? El discurso del eh, amo moderno, ¿no? que opera ese giro, Ese giro regresivo, Que mm, nos mete a todos como objetos, ¿no? Uh, eh, como objetos de la, não de la, me gusta falar de la ciencia, não porque não há la ciencia e o problema tampouco é la ciencia. o problema é a tecnociência do capitalismo avançado. É, es un nombre feo, <laughs> pero a tecnociência La tecnociencia del, capitalismo avançado não é a ciencia, então a tecnociência do capitalismo avançado nos plantea, nos localiza como objetos, não Entonces somos todos sometidos a ese discurso y nos quedamos en ese lugar, de, no de sujetos, digamos así. Claro, sí, sí. ¿Conocían esa situación de Brasil o...? Mm. Bueno, ¿alguna otra pregunta? me, parece que ha sido muy enriquecedor y que seguramente se nos van a ir ocurriendo un montón de cosas eh, y que habrá otros espacios para, continuar la, interlocución. Eh, bueno, le agradecemos muchísimo a Ana Laura por su exposición y damos por concluida la mesa.